and the beers in the Ma che è sta roba? Ho sentito un tanfo da camera mia. Non nel senso di puzza. È, è sta roba. Mm. Death Note, quaderno morte. Ma che è sta stronzata? Dai, che belli Come usarlo? L'umano in cui il nome viene scritto in questo quaderno muore. Veramente una stronzata. Però sembra interessante, voglio provarlo. mm. <laughs> Ecco, e tu, dammi tutti quei soldi. Adesso ti sparo. Mm. Giosvaldo Gorlovezio. ti sparo, ti sparo. Eh, ah, ti sparo. Aspetta. Eh, oh merda, c'è la pula. Scappa. Siamo ai gatti e bocce di Belen. bentornati il programma in onda su Galengool le notizie di oggi sono Cosa? Ma... Come è morto? È morto? Come è morto? Spiegaci almeno. Un infarto... così a caso? Aspetta un attimo. Io sono la Pula! Dedicherò la mia vita a uccidere il criminale! Eh. <laughs> Aspetta, c'è altri in tv. Buongiorno, io sono Grindor Taylor. Sono l'investigatore che investigherà sul caso di uno stronzo che ha ucciso un tizio che a sua volta ha, ha sparato a un deficiente. Il suddetto stronzo eh, sarà d'ora in poi, in poi investigato oh, per cercare di essere arrestato, poiché quel che ha fatto è una cosa da stronzi e anche da coglioni! Quindi... È cattivo! Porgheruia! Non le deve fare queste cose! Eh. Porgheruia! Re Renditene conto, Kiro! Oh, eh, sei un coglione! Cosa? Mi ha dato del coglione e dello stronzo! Dello stronzo! Adesso vedrà! Eh, eh, eh, adesso vediamo chi ride. Cosa, stai bene? Stai bene? <laughs> Il Death Note non fallisce mai. Eh? Volevi! Cosa? Vole, guarda che fascia! Guarda che faccia! Non se l'aspettava! Eh...